κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι δυνατότητε που μα παρέχει η εφαρμογή για να φτιάξουμε την ταινία τη επιλογής μας και μάλιστα σε πολύ υψηλή ανάλυση high definition. Για να δημιουργήσουμε μία ταινία, επιλέγουμε από το μενού τη διαδρομή αρχείο εισαγωγή για να καθορίσουμε τη διαδρομή με το φάκελο που έχουμε αποθηκευμένες στις φωτογραφίες που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Επιλέγουμε το σύνολο των φωτογραφιών από το φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει στις φωτογραφίες μας και δίνουμε μία ονομασία στο άλμπουμ μας. Επιλέγουμε το κουμπί Δημιουργία ταινία και αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο επιλογών της ταινία που θα δημιουργήσουμε. Πατώντας την επιλογή στυλ μετάβασης, αλλάζουμε το εφέ με το οποίο η μία εικόνα θα διαδέχεται την άλλη στην ταινία που θα δημιουργήσουμε καθορίζουμε το χρόνο διάρκειας θέασης της κάθε φωτογραφίας, διάρκεια διαφάνειας και ρυθμίζουμε το ποσοστό της αλληλοεπικάλυψης, δηλαδή σε τι ποσοστό κατά την εναλλαγή των φωτογραφιών μας θα εμφανίζεται το θέμα της πρώτης στη δεύτερη. Επιλέγουμε από το κουμπί φόρτωση τη μουσική που θέλουμε να φωτώσουμε. Επιλέγουμε ένα κομμάτι από τη μουσική μας βιβλιοθήκη. Επιλέγουμε την προσαρμογή της μουσικής της φωτογραφίας μας ώστε να συγχρονιστούν. Και τέλος, από τις διαστάσεις, επιλέγουμε την ανάλυση που επιθυμούμε να έχει η ταινία μας. Πατώντας τα κουμπιά για τις διαφάνειες, μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μία διαφάνεια κειμένου ανάμεσα στις φωτογραφίες, ώστε να ξεχωρίσουμε τα διαφορετικά μέρη της ταινίας που φτιάχνουμε. Τέλος, πατάμε το κουμπί «Δημιουργία ταινίας» και περιμένουμε λίγο μέχρι να δημιουργηθεί. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου, ορίζουμε μία περιοχή και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο κλιπ της συνολικής ταινίας, το μπορούμε, μπορούμε να το εξαγάγουμε σε μία καινούργια ταινία.